Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Мы летим на Матерхорн. На Таурусе. <laughs> У нас взлетает с Планер весом 70 килограмм. Я его сопровождаю. Оп. Поехал. мы еще и набираем с видом на Матерхорн. Вот это невероятное зрелище. Точнее, слова есть, но почему-то как-то нецензурно лезут. А у нас же детский канал, ну в том смысле, что дети тоже смотрят. Вот он, Матерхорн. Мы долетели на него до Таурусе. Да. Все, до свидания, Матерхорн. Вот избушка, кстати, на курьих ножках дельфинисты всякие. Под нами ледник красивый. Слева склон, в который врезаться нельзя. Друзья, как красиво облака слева не заманивают, но по опыту я несколько раз туда совался, и вот при вечернем таком возврате ты уходишь туда, а они над горами висят, а ты ниже, и к ним ты выбраться никак не можешь. Ждут приключения еще. Я рассчитываю прийти вот туда, под это облако, и там желательно как-то все-таки наковырять высоту, потому что Марен, долину Марен надо пересечь. Мы вот сейчас, друзья, пробиваемся туда, где летят облака, где могут быть потоки. Факт, что это лучшее место, но другого нету. Друзья, смотрите, как мы перевальчик проходим. Вот так вот страшно. Я попытался взять справа, но у меня ничего не получилось. И по-хорошему единственный вариант, вот прямо по курсу есть облака над э, хребтом. Хребет удачно расположенный по солнцу и по всему. Э, мы сейчас туда выкарабкаемся и пойдем дальше. Да, я помню, как здесь на этом склоне выкарабкиваются. Мне сейчас уже пятки куда-то тоже прячутся, потому что очень страшно будет. Сейчас вы все это увидите. Очень непростая горка машину, вот уже скон заработал даже здесь. Э, может быть, если будет хороший поток, прямо здесь его и возьму. Смотрим, 2 метра. Вот такой забросик не очень хороший. Пойдем дальше. Я знаю, что там к этому облаку, видите, долина конечная. Туда засасывает огромное количество воздуха, и дальше он вот там в тупичке и выплевывает его вверх. Так что сейчас все будет, должно быть. лезем мы в эту вот, видите, долина узкая. Вот в эту вот долину мы залазим сейчас, потому что облако-то в конце. Здесь сейчас кусконы могут работать, но вот сейчас ветер поменялся, и он уже, скажем так, параллельно склону идет. Потому что все это засасывает в долину. Ну, даже, в общем-то, в попу нам справа под 45 градусов дует. Но зато в перспективному месту. sheet. it's very long. Yeah. Not understand why we have strong downdraft here. It's maybe wind direction is correct. Да, друзья, видите, какие низкоднички мы попадаем иногда. Ну, та стеночка прямо по курсу, она как раз рабочая. Там какой-то водопад, ледопад. Вот там мы будем все и выбирать. 2800, 200 метров мы разменяли на этот на эксперимент. Да, не факт, что мы закончим чем-то хорошим. Пока до сих пор потока нету. Энтуфали. Ой-ла-ла. Glider just above. Yeah, but Here is nothing. I try this corner. Ну вот он, где что-то есть. Да, ты не развернешься здесь. Я Yeah, проблем. Мы застряли, нам приходится выходить по этой долине назад вариантов других нет. У нас облако над нами, но совершенно непонятно, как нам тут, как нам отсюда выкарабкаться. Вот такая вот фигня. Теперь вопрос, как отсюда выбраться из этой долины. Потому что у нас снижение примерно равно наклону долины. лучший способ в этой ситуации это по центру долины двигаться, что это единственный способ не получить каких-то адских минусов. Две с половиной тысячи мы слили до криничьей высоты. Да. Ну, зато вы можете посмотреть на водопады какой-то поточек в центре долины, прикиньте. Вот как это удивительно бывает, да? Для тех, кто любит хардкор, вот сейчас самый хардкор из всех хардкоров, друзья. До дна долины, сами видите, ни о чем. На дне долины какие-то развалины. Даже непонятно что. И я бы не тоже набор сильный. Но он есть сейчас я даже прям боюсь, боюсь. Вы спрашиваете, бывает ли страшно? Бывает, вот как сейчас. Как набрать высоту, совершенно непонятно. Однако набираем, уже 100 метров набрали. Вот в таком красивом месте. Я бы сказал, ужасном месте удивительная ситуация. Крайне редко я попадаю в ситуацию, когда поток идет ровно с одной долины. Середина. Долина, середина долины. Вот он поток. Вот мы его... У нас ветер ровно сносит этот поток. Да, и коллега мой просто умничка, что его взял. Потому что я начал уже немножко нервничать. Нам надо как-то умудриться выбраться вот к этим облакам сверху. Фу, ужас. Okay, we take 200 meters more. It's more safe now. But I don't know if the thermal are going very hard. You will try? But I can try, yeah. Yeah, yeah, yeah. Фу. Okay. Little bit stress. But now is better. I work again да, друзья, век жили, век учись. Не было у меня мыслей брать здесь поток, я его просто не заметил. И даже не знаю, что бы делал бы дальше. Ну, вышел бы, понятно, из этой долины, там внизу склоны, набрал бы, но там место явно хуже. Там вот это влияние этого противного воздуха, эти с Италии, которую я вам сейчас потом покажу. Откуда, откуда воздух в Италии? <laughs> Вот, а сейчас мы достаточно удачно взяли поток с долины, может быть, там вечерний пык какой-то сформировался, еще что-то. То есть, представляете, я рассчитывал, что от этого склона будет набор, а он просто с центра долины. Вот моя ошибка, мои неправильные действия, и чуть было не отгребли приключений. И самое главное, что могу вам одно сказать, вот в таких долинах мотор может и не спасти. Если будет сильный ветер, сильные низкотники или еще что-то, у вас э, бывают такие низкодники, что там 4 метра, а мотор дает полтора. Ну что вы будете делать? Ну, ничего. Вот так носик планера рисует дугу аккуратненькую. Страшное дно долины отодвинулось вверх. Стенка ужасная, в которую я чуть не врезался, тоже вроде не перестала быть такой страшной. Все, все хорошо. Так что вы понимаете, какая ценная штука. Это нормальный, хороший напарник, который помогает в трудную минуту. Вот именно опытный человек, который просто параллельно строит еще другую модель. В данном случае моя модель. У меня сегодня было много удачных решений, но вот в данном моменте просто мне коллега мой очень помог. Я ему крайне благодарен за это. Продолжаем. Планерный спорт э, на двухместном планере офигенная штука. Вот я на чемпионате мира буду летать в этом году с Ладой Саматузой. Кайф, потому что два человека обмениваются информацией, э, придумывают какие-то свои решения, каждый потом их объединяют, и получается очень красиво и хорошо. Так что я прям очень радуюсь. А между тем, посмотрите, наконец-то нам открывается свобода. Как выглядит свобода высоты? Да вот так. Мы уже выше хребта поднялись. И сейчас нам очень важно взять кромку. Линия ближе к дому хорошей погоды выглядит, но а здесь, видите, сколько нужно пролететь, чтобы на эту линию хорошей погоды еще вылететь. У нас еще приключение не закончилось далеко. Ну что ж, мы продолжаем. Пытаемся все-таки взять вот то облако, те облака, там будет потрясающая картина острова. Но мы опять лезем в конец ущелья. Теперь уже, правда, с большей высоты, больше надежды, что все будет хорошо. Минус 5 опять, посмотрите, какой ужас. Я так понимаю, мы сейчас будем перепрыгивать перевал. Да, вот это будет контент огонь. может и не будем. Ну да, тут трюк взять крайне сложно, приходится на склон закручивать. Ну, ратушки реально. Даже у меня сфинктер ржался. Плата интересная. Дичком. It is the best place. Друзья, вот это облако мы сейчас попробуем взять. Как раз вот эти скалки перепрыгнем. Потому что вот с этой стороны опять не получилось. Как говорится, два раза – это два раза. Скорее всего, над ней будет сильный поток. Я очень хочу в это верить. Я не раз его здесь брал. Ой, какой вид! Какой вид! поток, поток, поток, поток есть. Есть поток. Скажите, какую жопу там зарезали. Ну, блин. Даже мне страшно было. Ну и когда вот так планер на склон несется, опять же, тоже мне страшно. <laughs> Когда и не за ручкой, ну вообще поток сильный сейчас. Сейчас выберемся на высоту немножко больше и страшно мне перестанет быть. Ой, невероятное зрелище, просто невероятное. Набор над полем облаков, надо открыть форточку. Посмотрите, как можно набирать в совершенно потрясающем месте на границе двух воздушных масс. Вот эта воздушная масса, которая которую вы наблюдаете сейчас низко это итальянская воздушная масса. А мы находимся в той воздушной массе, которую сдувает Франция. В массе с хорошей погодой. И вот у нас такой вид, что я даже не знаю на какие деньги. Нам еще осталось долететь 150, 135 километров осталось до аэродрома. 3700 у нас высота. Мы пытаемся набрать вот это облако но еще надо на это немножко времени потратить. Но тут выбрались мы вот, вот, под этого литника, два раза упирались в стенку. Э, будет длинное видео обязательно про этот полет. на пестрели. Э, а это я прямо сейчас, сегодня загружу, чтобы вы завтра утром увидели. Просто посмотрите. Вот в этой долине мы чуть не сели. У нас тут было метров 300. Вот по этим скалам мы карабкались, как-то выбирались. Вот выбрались, и у нас опять свобода. А, вот там далеко, где-то в 100 километрах Матерхорна, вот это вот Манбалан, это облако, которым он нас тянет, наш верный пепестрель, в котором мы замечательным образом летим. Фу, и даже слов у меня никаких нету. Что-то снимаю, а что не знаю. Вот, наверное, еще какие могут быть слова. Вот это все дуга Аль. Вот они идут от Монако, где-то там вот она дуга, дуга, дуга, дуга, дуга. Круглая дуга. Вот это на этом траверзе где-то Гренобль. Потом смотрите, смотрите, пальцами ничего, что я показываю. Ну, это культурно считаю в этом случае. Вот Монблан. И вот там Матерхорн. И вот эта вся дуга Альп дальше потом загибается, идет куда-то там через Австрию, в Словению там. У меня мечта по этой дуге Альп как-нибудь слетать замечательным образом. Ну, а вам, наверное, просто полюбоваться. То есть я много раз бываю в хороших местах, но что в таком, с такими видами, не знаю. Unbelievable. И мы сюда выбрались все-таки. А Сейчас немножечко еще подберем капельку и рванем. Дальше у нас цель вот туда. Перепрыгнуть и хромать домой. для того, чтобы хромать домой, нужно еще высоты набрать. Сделать это нужно талантливо. А времени уже 6 часов вечера, друзья. 6 часов. Ну, правда, до дома 135 километров. Высота у нас 4 километра. Если хорошо напрячься, ну вот с на качестве, конечно, шляхера мы бы дошли на 50. Ну, пестрели будет в районе 40 -омника. Ну, вряд ли он дойдет. Надо будет еще где-то набирать. мы обязательно наберем. Напишите в комментариях, как вы считаете, долетим мы или не долетим. Фолтаузен. Фолтаузен, Видите? Объектив. Друзья, смена 99, 4, 4 километра высота. Ой, все приборы работают нормально все прекрасно. Как выглядит, вот я с кислородным оборудованием, соответственно, постоянно дышу кислородом, потому что мы полдня на 4000 провели сегодня. Мы, наверное, немножечко вперед пройдем и будем идти на переход. Впереди потрясающего вида озера. Вот, кромка облаков. Офигительно. Просто невероятно. Все, выше уже все равно нельзя. Манифик. You're the best. I don't speak French now. okay. Okay. I have, uh, okay. My work is finished. Yeah, great work. Okay. Ну что ж, друзья, мне дали управление, опять я главный. И я буду думать, как же мы дальше полетим. Ну, полетим мы налево, скорее всего. Немножечко пройдем по прямой, потому что мы здесь практически высоту не теряем. Попрощаемся с вот этим облаком. И пойдем налево. О, вот впереди у вас озеро. Большое озеро. Шикарное совершенно. Вот это озеро, которое мы пролетали в прошлый раз с другой стороны, и мы над полем облаков, где нет энергии, летим. могли, конечно, вильнуть типа, и попробовать под этим облачком пройтись, но никакого смысла, кроме потери высоты и времени. Мы сейчас летим под одинокие облака прямо по курсу, и там нам нужно еще пересечь долину Сузы. Марьен, долину Марьен мы пересекли, а вот долину Сузы еще предстоит нам. Тогда мы дотянемся до хорошей погоды, которая есть еще у нас на экране. Вот если эта погода нам позволит, мы тогда вернемся домой еще. Но даже сейчас все настолько хорошо, что даже посадка, например, в аэродроме Сан-Крипан не проблема. Время нас поджимает, вот это все наши приключения, 18 часов 6 минут. А до дома еще 126 километров. То есть нам нужен еще один такой же хороший набор где-то вот под теми облаками или просто типа, не терять быстро высоту. Ну, над высоты перейти долину нам хватит. А вот то, что выкарабкаться к облакам, эх, тяжело. Поздновато мы. Долбануло нас даже немножечко. О, планер. Сигнализация сработала. На хвосте. Ага. Ну что, сбиваем? We have the same glider. The glider is exactly the same. Yeah, yeah, yeah. Как это? А зачем нужно длиннее? Зачем нужно длиннее, если а. и так летится хорошо, друзья? How much cost a GSP? Он за нами гоняется, друзья. 56 point of finance как говорится, зачем платить больше. Друзья, вот этот планер – это свобода, то есть это никакого геморроя с точки зрения бумаг. То есть все, вот э, медицина как на автомобиле. But I think э, not understand what happens. Why? Why? До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов.